somos órfãos, mas em sua luz Ele enviou a nós sai do juízo. Louvem ao Senhor, eterno Salvador. some sua.